होमे सुता वेदोदये उदयमति अमृते ब्रह्मणे उदीमे शरीरे सुता शरीरमुदये उदयमति अमृते ब्रह्मणे वनस्पतयो मे लोमसुश्रुताः लोमानि भवे उदयमति अमृते ब्रह्मणे निरो मे बले सुता बलकुम्भृते उदयमति अमृते

बृहस्पते समागम

ओंकार गणेश कुमार ईश्वर गणेश कुमार सर्वनाम भया समान व्यास का सर्वत दशा ईश्वर गणेश कुमार सर्वनाम भया भगवान सर्वनाम भया धर्म मतदेश मेधा कुमार कुमार सर्वनाम भया लक्ष्य मस्तिष्क ज्ञान सर्वावर्तमान विशेष मेधा महालिंगेर देवता महालिंगेर दाता सुमने सहायना एकादशवाद्रावधेन करिष्यामहे उत्तर चंडीश्वराय नमः सिरस निर्माल्यं विसृज्य अयास कर हाँ, हाँ, हाँ। ओम ह्रेम स्वाय सद्यो जातं प्रपद्यामि नक्षत्र ओम ह्रेम स्वाय सद्यो जातं प्रपद्यामि आवाहयामि ओम ह्रेम स्वाय सद्यो जातावे नमो नमः आसनं समर्पयामि ओम ह्रेम स्वाय तं भवे भवे नाथ भवे भक्त्वा पादयोः पार्श्वं कल्पयामि ओम ह्रेम स्वाय भवोद्भवार्हः स्वामी ओम ह्रीं स्वाया वामदेवार मुखे आचमन समर्पयामि ओम ह्रीं स्वाया ज्येष्ठाय नमः स्थानम् अवे नमः भैया हमारे देश में नासिर नाथ हमारे देश में नादियों में मंदिरों को सिर्फ वाले दो हाँ ये ध्यान ने अभिषेक करके कहा अया ओम गो नमो भगवते रुद्राय ओम नमो नमस्ते नमो नमः नमस्ते सनुणे बाहुभ्यां तदे नमः देशस्वगा संभवो देदनः स्वाद्रव्याय तमदयानान्तरुणया దుర్వాదనారఘోరామాగాసిని യാരസ്തനവാസനവയാഗിരിസന്ധാഭിജാഗിരീഹസ്തേ ഭവിഷ്യസ്തവേ വാഗിരിത്രതാം ഗൃഹാംഗം ഷേ പുരുഷം ജഗത് ശ്രീയനുസാത്മാഗിരിചാച്ചാവധാംസി സർവവിജയദേഹസമനോസർവാൻ സർവാസ്യാധാന്യ അസവേസ്താമ്രോഹരണോപരസമംഗളാഹ ക്ഷേമാകും തദ്രാമിത ദുഃഖിതദാസ സർവേഷാ ക്രമേണ अशव्याम सर्वदनेन ग्रीवावलोहितः तेनं गोपादर सन्नतर सन्नधार्यः विश्वा भूतान् सृष्टव्यादरः अमोश्रेण ग्रीवाशास्त्राक्षां निर्विषे अतोदे सर्पान् होन्ते निर्भिया नामका जोरस्मना भवा जलनकवर्धन हर्षि गोपाणवा 年年。 శ్రీరాజనారాయణ పుష్పార్కం సమర్పయామి నమస్కారం హర నమ పార్వతీపదేవాభ్యాం శివాయ

में सविताजम इंद्रस्तमे देवाय इंद्रस्तमे सारस्मै नक्रंजय इंद्रिगणा क्रीणस्मै वैश्वदेवर्स्मै मुकुलदिगणा जस्मै जाग्यास्मै इंद्राग्निस्मै वैश्वदेवर्स्मै रुद्यास्मै महेन्द्रस्मै सावित्रस्मै सारस्वतस्मै औष्ठापतिभ्यश्च वनमो नमोऽस्मेभ्यो स्तवलेभ्यश्च नमः जगदीभ्यः विशुद्धेभ्यश्च नमो नमः अनार्यस्त्वं पदेभ्यश्च नमो नमः वत्सेभ्यः वत्सवदेभ्यश्च नमो नमः व्रातेभ्यो व्रातेभ्यश्च नमः चरुत्राय सर्वसर्वाय तपशोदय तमोनेन देवाय जानिष्ठाय नमः पर्जने च व्युक्तकेशाय नमः सहस्राक्षाय सर्वधर्माय धर्मागिरिशाय सर्वचाय नमो नेष्ठाय अतिमते नमो भारस्वार्गाय नमो बृहते च लक्ष्यसे नमो समृद्धने च नमो धीराय च परमाय च नमस्ते च ज्ञानाय च विषयाय च पूर्वयाय च आस्मयाय नमस्कारस्याय च दिव्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय नमः पूर्वजाय च राजस्वदेहायता नमो मानिंगभ्यायता हन्याय नमो दृष्टवेज पुरसाय नमो दूताय जप्रेताय नमो शिंदने शिवमदे नमस्ते नेशवेजो युवने गायसाय धर्मने नमः सत्याय सत्याय नमः काट्याय लीप्याय नमः सूत्याय दस्याय नमो नाट्याय वेदंताय नमः कोट्याय जावट्याय नमो वर्ष्याय जाराश्याय च नमो वेद्याय विद्याय नमो इंद्रियाय नमो तप्याय नमो वात्याय रेष्म्याय नमो नमस्काराय नमः शम्भवे नमः याभवे नमः शङ्कराय नमः स्कराय नमः शिवाय नमः तराय नमः कीर्त्याय कूल्याय नमः पाल्याय जावाल्याय नमः प्रगणाय ज्योतिर्णाय नमः आधार्याय दादात्याय नमः सृष्ट्याय नमः सकत्याय नमः वाग्याय नमः